كابتن علي طالبت بفرصة مع أودينيز الإيطالي واستثمرتها على خير ما يرام أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم بصراحة أنه السؤال الوحيد اللي كنت منتظره ما حد سألني به فالمهم على كل أنه آه، أعتقد أنه الفترة الأخيرة شهدت عودة علي عدنان للكالتشو الإيطالي هذا شيء مهم وأنت يمكن مواكب الحدث أول بأول واحد من الإعلاميين اللي وقفوا وياه بصراحة القليلين اللي وقفوا ويا علي عدنان دائما ما كانت ما كان الإعلام أو كان بعض الأشخاص دائما ما يسقطون علي عدنان لكن الحمد لله رب العالمين اجتهدت كثير آه، صبرت كثير اصراري كان كبير جدا في تخطي هذه لانه كنت على حق والحمد لله لحد هذه اللحظه اني على حق آه، بين الكادر التدريبي انه انا كنت على حق وكنت لازم العب المباريات استعان بي بمركز صعب ومباراه كبيره جدا امام فيورنتينا وتلعب مدافع يمين اعتقد انه آه، فشي من الخيال انه انت مدافع يسار وتلعب مدافع يمين قدمت مباراه كبيره لكن لكن بالاونه الاخيره دائما ما يكون علي عدنان هو المنتصر الحمد لله تصدر الدوري الايطالي وضع علي عدنان ضمن قائمته لتعويض يعاهد اللاعبين المصابين اكيد يعني انه بتشعر بفخر لما فريق كبير مثل نابولي يفكر فيك فاعتقد انه انت ماشي بالطريق الصحيح بغض النظر عن الناس اللي اللي تحكي عليك آه ان شاء الله رب العالمين انه راح نحاول انه نشوف انه صحه هذا الخبر بالانتقالات الشتويه اذا حصل فاعتقد انه فريق نابولي فريق كبير جدا واذا ما حصل اعتقد انه لحد هذه اللحظه انا ماشي بالطريق الصحيح وان شاء الله رب العالمين راح احاول اجتهد اكثر في سبيل اوصل احسن الفرق الاوروبيه ان شاء الله مواجهه سوريا كيف تراها فنيا ونفسيا وايضا على آه، صعيد رفع الحظر بصراحة المهم جدا هو رفع الحظر عن الكرة العراقية اللي صار لنا فترة طويلة جدا ما ما لاعبين ببلدنا الحمد لله والشكر قدرنا نلعب آخر مباريات ودية تقريبا مباراتين أو ثلاثة هذا فد شيء مهم على الجماهير العراقية أطلب من الجماهير العراقية الحضور في هذه المباراة لأن مباراة مهمة جدا خاصة راح تكون بكربلاء وقريبة على كل المحافظات إن شاء الله رب العالمين يكون الملعب ممتلي في سبيل ناكس الصورة الحقيقية للشعب العراقي او للكره العراقيه ونشوف الناس انه قادرين نستضيف اقوى الفرق الموجوده، المنتخب السوري واحد من الفرق الكبيره في الاونه الاخيره يمتلك عدد من اللاعبين الممتازين اتمنى من رب العالمين انه نكون قدر المسؤوليه اللي وضعها علينا الشارع الرياضي لانه مسؤوليه صعبه انه تلعب في منتخب العراق ان شاء الله رب العالمين راح نستمر ونجاهد في سبيل تحقيق نتائج طيبه للكره العراقيه شكرا